hace fuerza conmigo. Esa energía tiene que llegar, tiene que traspasar el televisor. Y que Argentina gane este partido. Sacaron la angustia Messi. Benedetto y la ilusión Macherano como titular en la saga central esta noche. 5, 4, 3, 2, 1. salgo. ¿A dónde vas? un amigo. Vas a tener que empezar a buscar trabajo, sí, Sí. Pero... Che chicos, me salió el laburo para el jueves, el partido de Argentina-Perú. Ah, ven ahí, papá. No, es increíble cómo la tele enferma a la gente. Sí, están perdidos. Están totalmente hipnotizados. Son como zombies, ¿viste? Igual a mí lo que me da miedo son las cámaras de seguridad. Sí. Nos están mirando todo el tiempo. Son como fantasmas. Son como fantasmas ...portivas. Bueno, che, ¿Qué dijimos hoy? ¿Qué nos vamos a dar? Así que dale, arriba. Vamos. Arriba, dale. <laughs> ¿Eh? Sabes que te quiero mucho, ¿no? Y hoy vamos a ir a ver contraste. celulares? Dale. Apágalo. La pongo en silencio. Nos pueden espiar por ahí, Jonás. Dámelo. Dámelo que lo pago. Esto del Instagram no va más. Quiero hacer algo más real. Las cámaras de seguridad, por ejemplo. ¿Quién carajo les dio autorización para que nos filmen todo el tiempo? toca a ¡Dale! ¡Dale, ¡Dale! dale, dale. Dale, dale, dale. que los haciendo? ¡Venga para acá! ¡Quédate quieto! ¡Pará, Rati! ¡Pará! dale acá! Rati, Rati, mira lo que tengo acá. Levanta la cabeza. Séntate, arrodíllate. Dame tus documentos. Dame tus documentos. No tengo nada, no tengo nada. ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés? 17. te la cabeza? No tengo nada. ¿Eres que te muere la cabeza Quiero hacer esto y necesito que me ayuden. ¿Y? ¿Se hace o no se hace? Hacerse se puede hacer, pero mejor el laburo si no sale. ¿Averiguaste algo? Sí, a ver, el formato no es un problema. Lo que tiene que ser es rápido. Tiene que ser rápido, corto y conciso para que no le dé tiempo a del canal de cortarlo, nada más. ok. Bueno, eh, vamos a hacerlo conciso, concreto y efectivo, ¿sí? Vamos al punto. Y nadie va a dar la cara, ¿eh? Te vamos a cuidar. Quédate tranquilo, tomalo como un desnudo, cuidado. Nada más. ¿Y? Ok. Vamos a hacerla, dale. pero un cero La salida de de Macherano jugando atrás para Miglia Ya la tiene Otamendi. Este es Macherano. Salido otra vez con Nico Otamendi. Mercado. En la zona presiona Farfán. Tiene que sacar la pelota Mercado. Falta, sí señor. Argentina. El tiro libre. Eh, eh, me, dijeron que el móvil de producción te están llamando. La primera infracción la cometía ¿Ahora qué pasó? Dicen que hay interferencia con el sonido, que tenés que ir a hablar con Seba. Bueno, pasame el termo, que de paso le moleo agua. Jugando contra Perú, hermano, <laughs> dale. Dale. Vigilá, eh. Sí, sí, sí, andale. Zona liberada, chicos. Estoy soñando, estoy en una pesadilla. ¿Dónde estoy? No sé dónde estoy. Dale, dale, dale, dale, dale, dale. Acá, acá. Tenés que meterlo en ese equipo de ahí, preparar la imagen que yo ya vengo. Dale, dale.

Habitantes de la tele, afuera está la verdad. Mientras se duermen con el brillo de la imagen les mienten, les chupan la risa. Se ríen pero no hay gracias. Los quieren egoístas, sin energías ni fuerzas. Dóciles los quieren. Los magos no existen. El truco es romper voluntades. Hay que crear un mundo nuevo. Miremonos las caras. Entendamos el sudor del otro. Hagamos el amor. Seamos la resistencia, la lucha, que en el futuro la televisión sea solo el recuerdo de un pasado estúpido en el que fueron manipulados de forma obscena. Haz un favor, apaguen la tele. ayuda. Voy llamar a la policía. Dale, dale, dale. No, no, no no no, no, pasa, yo sé que se pasó. lo que pasa es que lo lo No yo le conté a oficiales como le dije. Yo estaba ahí manejando las cosas, estaba esperando a mi jefe Walter, el pelado. Y cuando me quise dar cuenta entraron dos encapuchados con armas y de arrebato me ataron, me pusieron una cinta en la boca y me dijeron que... ¿No lo pudiste ver? No, no, no. habían dicho que si veía lo que hacían me mataban. Y nada, después se fueron, no sé. ¿Qué era? ¿cómo te va? ¿Qué decís? Bien, todo bien. Todo bien, todo bien. Tomando de clase. Pibe. ¿qué te pasa? no, estaba pensando si me acordaba. ya te dije, ahora vas a firmar los papeles y te vas para tu casa. ¿Estamos? aparecieron unos conejos enviando un mensaje que todavía no sabemos de dónde proviene. Un mensaje que habla de lo negativo de la televisión y de sus efectos. Por eso los hashtags basta de TV y conejos al ataque se han transformado en tendencia en las redes sociales. Estamos analizando el caso, pero encontramos uno similar en la televisión norteamericana. puedo creer lo que pasó hoy. ¿Crees que te qué? Sí. A ver si de repente despertás, es un sueño. <laughs> Es un sueño. No, no es un sueño. Y, y si cuando nos extingamos, los zombies copan la tierra. <laughs> que sí. Se va a acabar la electricidad y la gente va a tener que acostumbrarse a un sin luz de noche. Qué lindo mundo de noche con negro pleno, zarpado.